नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज चाहिँ म ट्राभल ब्लग लिएर आएको छु मलाई आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ होला यदि मन पऱ्यो भने कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ टेबल केक टुली फार्म ताजमानीको होबरबाट करिब four point five hours drive पछिको हाम्रो गन्तव्य हो अति नै मनोरम ठाउँ टुलिप फार्म र टुली फार्म जाने बाटोहरूको दृश्य पनि साह्रै रमाइलो कतै भेडा चढिरहेको त कतै सिँचाइ भइरहेको कतै कृषि खेती त कतै हरियो डाँडा यसरी बाटोमा जाँदा सामान ओसार्ने रेल पनि देख्यो ताजमानियामा चाहिँ अहिलेसम्म रेल ट्रान्सपोर्टेसनको लागि भनेर चलेको छैन तर मेबी इन फ्युचर अब हामीले देख्न पनि सक्छौँ साढे चार घन्टाको यात्रापछि चाहिँ हामी अब टुलिप फार्म आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ टिकट काटेर हामी भित्र जाँदैछौँ मेरो साथीहरू र म हामी सबैजना एकदमै एक्साइटेड छौँ यहाँबाट नै हामीले देखिसक्यौँ त्यहाँ टुलिप मजाले फुलिरहेको अनि यो टुलिप फार्म अगाडि चाहिँ एकदमै अग्लो अग्लो रुखहरू पनि रोपिएको रहेछ थरी थरी रङको टुलिप फुलहरू कस्तो मजाको देखिएको हामी पुग्ने बित्तिकै फोटो खिच्ने अनि भिडियो बनाउने तर्फ लाग्यौँ किनकि हामीलाई फेरि बेलुका घर फर्किनु थियो फेरि साढे चार घन्टाको यात्रा एकछिनपछि हावा पनि मजाले लागिरहेको थियो तर यो ठुलो ठुलो अग्लो रुखले चाहिँ धेरै नै हावालाई रोक्न मद्दत गरिराखेको जस्तो लाग्यो मलाई यो टुली फार्मको मनोरम दृश्यले चाहिँ हामीलाई एकदमै लोभ्यायो एकदम थरी थरीको कलरको फुल अनि हामी एकदमै एक्साइटेड कुनै पर्पल कुनै डार्क पर्पल कुनै लाइट पर्पल कुनै रेड वाइट यल्लो एकदमै धेरै विभिन्न थरीको टुलिप देख्न पाइयो मानौ यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो किनेको फुल जस्तो देखिएको थियो तर यो सबै नेचुरल फ्लावर अब यसरी हेर्दाखेरि यो एकदमै यो फेक फ्लावर जस्तो देखिएको थियो तर they are real flowers it's hard to say when you go there you can feel the beauty you can feel the nature so it's really beautiful if you come to australia and if you come to tasmania you can have this beautiful view on october this place is located half an hour away from the place named Burney and is at Vineyard. This is 348.7 km far away from Hobart. If you love flowers, if you love nature, if you love beauty of nature, you must visit this place. No one knows where heaven is, however I believe heaven is in the earth the place where you forget all your worries. I think that is heaven. Whoever visit this place will definitely stop worrying and enjoy their moment for quite a bit. The flowers with lots of variation in colors will lure our heart. This place definitely will make our day, which we had it. We had lots of fun. We just made videos, we just made TikToks, धेरै बेरसम्म रमाइलो अनुभव बटुलेर हामी त्यसपछि चाहिँ घर फर्किँदैछौँ चाहिँ फ्राइड राइस आलु फ्रुट्सहरू लिएर गएको थियो अनि फर्किँदाखेरि खायौँ अनि चटपटे चाहिँ हामीले राति एउटा फार्मको नजिकै गएर यसरी गाडीभित्रै बनाउँदै यहाँ भाइ साथीले चाहिँ बनाएको चटपटे हामीले खाएर हामी घर फर्कियौँ मलाई आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो होला यदि मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला thank you for watching my videos I will be back with more videos next time